Я быў на Кубе некалькі гадоў таму і надвор'е там вядома іншае, не такое, як сёння ў Беларусі. Э, там фактычна заўсёды цёпла і Кубу можна параўнаць з такім зямным раем. Але, на жаль, э, Бог не даў кубінцам свабоды. На днях э, памёр лідар кубінскай рэвалюцыі Федаль Кастра. Я згадваю сваю паездку на Кубу, якая адбывалася некалькі гадоў таму з праваабарончай місіяй, калі мы ездзілі дапамагаць кубінскім э, грамадзянскім актывістам, блогерам, праваабаронцам. І на жаль, сітуацыя з э, грамадзянскімі свабодамі там жахлівая, фактычна ўсё заціснута. 9 мільёнаў кубінцаў жывуць на гэтай выспе фактычна як у ізаляванай казарме, дзе няма ніякіх правоў і свабодаў і людзі жывуць вельмі бедна сярэднія заробкі знаходзяцца ў межах 10-15 еўра і натуральна там вялікае жабрацтва і вялікая нядоля людзі якія тым не менш грамадзянская супольнасць там не знішчана канчаткова нягледзячы на тыя вялізныя рэпрэсіі якія федалькастер рэжым праводзіў все гэтыя гады то і сотні палізняволеных і тысячы палізняволеных за гэтыя часы з'яўляюцца сведкамі гэтага. Мы сустракаліся з сям'ёй аднаго з такіх палізняволеных чалавекам, які хацеў лепшага жыцця для ўсяго кубінскага народу. І ён сидзеў у турме, а ягоная сям'я, дачка і жонка вырашылі зрабіць такую такі паход пратэста супраць зняволення свайго роднага чалавека яны пайшлі з маленькага невялічкага гарадка які знаходзіўся за некалькі сотняў кіламетраў ад гаваны ў гавану яны ішлі з плакатам удваёх і кубінскія ўлады выкарысталі супраць іх такі цынічны спосаб іх не спынялі але ў кожным мястэчку кожным гарадку іх сустракалі загадзя падрыхтаваныя актывісты так званыя камсамольцы іншы партыйны актыў якія зневажалі гэтых э, жанчын плювалі іх кідалі рознымі адкідамі абзывалі гучна і яны фактычна праходзілі праз такі строй э, людзей якія просто вылівалі на іх хвалю ненавісці вось гэты іхні паход ён э, праходзіў фактычна аднолькава у кожным мястэчку у кожным гарадку але тым не менш яны годна ішлі Яны дайшлі амаль да гаваны і ўжо літаральна ў некалькіх кіламетрах толькі нервы у ладаў не вытрымалі, іх спынілі, парвалі іхні плакат, іх закінулі ў машыну, збілі і завезлі назад у іх родны маленькі гарадок. Вось дачка гэтага палізняволенага распавядала мне гэтую гісторыю яшчэ перад тым, як я сядзеў у турме і мне э, было э, вусцішна і я разумеў что у э, нейчым сітуацыя з э, падаўленнем вы свабоды на кубе адпавядае сітуацыю беларусі э, зараз фідель кастра памёр я спадзяюся что кубінскі народ здолее прачнуцца здолее пазбавіцца гэтага страху які душыў яго все гэтыя дзегоддзі і кубінцы вартыя лепшага жыцця